Fernvay, Run If You Can. Merhabalar, ismim Gürcan Serbest. Negente yazılım kurucusu ve Permilya projesi proje yöneticisiyim. Yaklaşık 16 yıllık oyun sektörü kariyerimden sonra 2018 yılında TÜBİTAK ve COSGAP desteğiyle Negenter yazılımı kurdum ve yaklaşık bir buçuk yıldır Fermilya projesi üzerinde çalışıyorum. Bugüne kadar birçok etkinlikte jüri üyeliği, danışma kurulu üyeliği ve birçok seminerde konuşmacı olarak yer aldım. Ve 2016 yılında Türk İş Ekonomi Dergisi tarafından 400 milyon dolarlık o ihracatın kahramanlarından biri seçildi. Fernweil için bir araya gelen ekibimiz, Türkiye oyun sektöründe önde gelen ve her biri alanında en az 10 yıllık deneyime sahip ekibidir. Fonlamanın ardından hızlıca eksikler tamamlanarak ihtiyaçlar doğrultusunda ekibimizi büyütmeye devam edeceğiz. İstihdamın daha maliyetli olduğu alanlarda Keyuru Games, Program H gibi dünya oyun devlerinin de çalıştığı outsourcing firmaları ve 25 metrekare, Funfax gibi partnerlerle çalışarak en hızlı şekilde çözümler üretilecektir. Fernweil maksimum 200 oyuncunun 10 kilometre karelik alana sahip bir haritada oyuncuların birbirlerini öldürerek hayatta kalmaya çalıştıkları bir son kalan kazanır oyunudur. Oyuncular oyunu tek başına ya da 2-4 kişilik takımlara karşı tek başlarına oynayabilirler. Projenin hikayesi ve oyun tasarımı tamamlanmıştır. Yüzlerce eskiz arasından karakter tasarımlarımız seçilmiş ve karakter modellemeleri yapılmıştır. Rigging ve animasyon süreçleri devam etmektedir. Yazılım ekibi, network altyapısı ve oyun kontrollerinin geliştirilmesi çalışmalarını sürdürmektedir. Proje PlayStation Partners ve Amazon EWS Activate programına kabul edilmiştir. Nexting Game tarafından hazırlanan Global Karantina Günlerinin oyun dünyası üzerine olan etkileri raporuna göre karantina döneminde olumsuz etkilenen birçok sektörün aksine e-spor ve oyun dünyası gittikçe artan bir ilgiyle karşı karşıya kaldı. Salgına karşı alınan karantina önlemleri insanları evde kalmaya zorlarken vakit geçirme yöntemlerinden biri olan video oyunlarına olan talebi de arttırdı. Mart 2020 itibariyle video oyun harcamaları bir önceki yıla göre %60 oranında büyüdü. Projenin Vertical Slice adını verdiğimiz prototipini tamamlamak için yaklaşık 430 bin TL'lik bir fona ihtiyaç duyuyoruz. Yatırımcılarımızdan toplanan bu fonla projenin ilk aşaması tamamlanıp ardından Kickstarter'da yapacağımız bir kampanyayla yüksek bir fon toplamayı hedefliyoruz. Herkesi Fernvay'la yatırım yapmaya çağırıyoruz global pazarda çok fazla ilgi göreceğine inandığımız Fernvail oyun girişimine yatırım şansını kaçırmayın. Şimdi yatırım zamanı.